Uramaka ikunin lapon. Yasa ya cok natin bisyo. Og dingo mikon che bishon hak mikan bisyo. Oro oro milo unta de tiram ti cha bisyo. be ochal behunar arasos. Ikun kai. <clears throat> Araso uru chotin poktirawun mak карабин Магачал. Как раз бывший десяток Таолиня. Бактираон хорошо карабин Магана выручал все. Таолита. Мучу дерактин, уджардитин и чака бишо. Дикты ванколи еще таринман. Нитин и чак. Ödin hukuyu çağın var gecitini. Nuartin kun yurma çağla yammat çetçi çağ. nyuruma chaun tetar mede chao tari niti nili amta cha nongar watin ka tinyi wahi chao tep ko je no nongan duwati dingi wen chi mario yak tali dingi wen chao tadu raso ang ti kun ka tadu wupor pok tiru chao dingi wen chao gete terlatin kita tadu tengah meter tari niti buru chao bisa mei uxixiaa bixiaa nga warwati nga jitinayi nga jimgnan tada birka ii kunka tar bayi txirin tar jimgnan dupi xata guñji miiwa tada utungaraa miiyaa pokti rūranii kakarasi jui dati war, bayi unma foto umur, foto umur itu pun sama kau cok tau ya tarik mer iwan kiruk sewanu kita orang ini cingiru kau kirkuna selalu sebenarnya jimit haram aku muchuntarii dussejisho. Yo nair